wodi ama ne ɛno nti na ɔntumi nkɔ ada bia na ɔso na yɛ ɔse wobɛgye sika korɔ ɔse agye so ɔno wobɛgye deɛ first day korɔ ɔhuu me no mhm. ɛne nokorɛ dɛ ɔkɛɛ dɛ mhm. onipa dɛ oh, maa no deɛ mentumi nka mepakyɛw toa so yɛnkɔ mepakyɛw yɛkɔ first day na ɔhu deɛ ɔhuu me no deɛ meme deɛ wɔn n'ani gye yɛ mi nso m'ani gye yɛ mhm. nti mi ni mi sɛ bi ɛno no na ɛma na ɛma ne ho atɔ no because otumi fira mi sɛ adwoa deɛ ɔde mi yɛ ne deɛ mi kasa betumi no agya yi paa na mi boa ɛna mi sɛ yi maa sɛ ɛnam sɛ mi ne ne tu hɔ no deɛ ɛyɛ sex bɛn mu sex no soso no nneɛma bi ɛkɔ so ɛna mi ntumi nka. woyɛ adeɛ paa. maa mi yɛ ababaawa o. woyɛ ababaawa ho eti eti woyɛ adeɛ paa. baabiara bi. maame yɛ ababa wa mɛtumi ayɛ biara bi. nti wo bie nneɛma so kyerɛ no. ɛnɛ mi ɛnɛ mhm. nti mɛtumi aka se de fɛn se kura kɔ ma gye hu mi no mhm. ɛdɛ no yɛtumi kɔ bɛɛ tɛm. hei motumi kɔ ɔde ɛtɛn. sex. Rands, first day, ten rands. Mene me kyerɛw. Na ten rands no yɛ from anɔpa to um, twa na wia na anadwo to na de kyia na sɛ anwummerɛ no a. abusua Ghanafoɔ ma ɛbi ho ɔdene yie paa sɛ ababaawa a wotumi gye mmaako mmaako ten rounds gu wo ho ka wo mese afam na menim ahoɔdene ne aduane a wodi day ba da bia wotumi gye ten rounds first day kɛ sɛ wopɛ sɛ wobɔ ho mmɔden woso ho yie abadwafoɔ atena ase abadwafoɔ wei deɛ mamakɔ aba mo ankasa mode hyeɛ mo nua baa Ghana ni ababaawa Wɔse ne bɛma a wɔhyia no yɛ sɛ dako biara no anasɛ first day otumi ma bɛma no ani gye sɛ pɛ no yie ten rounds ani ababaawa yɛ sɛm a ɔkan bɛma no koraa so ntumi ne ne nyae wobɛtumi agye ababaawa adwumadi a wɔdi yi wobɛtumi ayɛ meda agye meda wase da mhm. ahwɛfoɔ so ase mhm. agye adwuma a wɔdi mimi ntumi nyɛ Adɛn? Me boɔ den papa. Na deɛ ɛtwa no ɛyɛ Trade Fair Centre. Yɛato sa bi. Daabi o, ɛyɛ Trade Fair Centre. Na yɛabɛtete soso de abɛgu apampan so. Na barima awɔ wo ten rounds, ɛno nso ɛyɛ achievement a wakɔtena radio so ɛreka. Sɛ na barima no sɛ ɛntumi ngyaa me. Ɛna barima wɔn nya ne sɛ bɛm ɔma barima kwan ma ɔne no ayɛ asɛte wɔn nneɛma kama kama ten rounds. Na ɛne deɛ. Oh yes. Ɔsɛ meyɛ ababaawa o. Wɔafo. Ɛdie ɛsɛ w'ani agye na me nso m'ani agye wo ho aba na me nso me like yɛ yɛn nyinaa yɛ yɛ yɛarekye yɛ orgasm yɛ meka wate ase ɔbaa tumi aduru ne G spot na wo bɛrima no nso so wokyɛ sɛ woatumi arelease ɔho no ayɛ fine wei mo bɛkɔ yɛ mfifire ne ntosuo Hey, ten rounds o. wei mo a wɔse yɛawoɔ ne ten rounds me sɛ wobɛkɔ yɛ mfifire ne ntosuo ne honam kankan Oh, na bɛ sɛ ebi a ɔso ebi a bɛrima ɔpɛ bɛrima no pɛ ne to so ɔmo a bɛrima no hu sɛ ɔno nso pɛ bɛrima no ɛyɛ nkɔla so no. Mesi bɛrima dɔwa mo baako pɛ a mo bɛ di no ɛkyɛ sɛ yɛgye wakɔ heaven sixteen heaven hmm. nyɛ saa de waba down. asɛm ɛdá sɛ mehyɛ na ne mo nya ɛnya adwene wɔ deɛ ɔwɔ kan no. adwene ɔso di ten rounds ni bi wɔn. dɛbi asɛ ɔbaa deɛ. Anaa ne soro level sɛm no wɔ fam. Deɛ ɔno wasoro no a ɔdɔ wo no agye o ɛyɛ two mpo na ɔbɛkɔ a ah what are you talking about wohu licking bi su foreplay bi su like you know like stolen kiss bi su wohu na touch bi ɛ ɛ two ni kɛkɛ o wobɛwie no woda ne woda Mhm. sɛbi ɔde pawa de yɛ ɔde pawa no mu kwan. ɛdie ni adeɛ mu. sɛ biara sɛ bɛma so ntumi ne ne nyae no. awurade adeɛ bɛma nka wasɛm ma ne ntete nsi wakoma mu kora bɛtwitwa adie so sɛ bɛma aka wo ne bɛma nya akasakasa mhm. ama waka wasɛm yɛ ayɛ baako a wobɛ wadwene ɛbɛba back to factory settings. Ɛbɛba back to factory reset wobɛhu sɛ adie ntrape bɛɛma no sɛnua awoɔ ntimi ntrape bɛɛma no bɛɛma a wobɛtimi atrape no ade bɛɛma no wasi naadwen pi sɛ ɔbɛma kwan ama wayɛ ɔho adeɛ ɛnyɛ saa adie nie awoɔ nie forget it. Wontumi mfa nkye barima ntena ase nka sɛ edii awoɔ nti kyenkyen atwan kɔware me. Wontee deɛ ɛbɛbɔ ba? Wo a woyɛɛ Jackson ne nsɛm a ɛbɛbɔ ba, wonteeɛ? Awo sɛ mehu sɛ agya no nna mu kakrakra. Ɛɛ, deɛ ɛbɛbɔ ba. Enti awoɔ, barima a, barima a waporɔ, waporɔ. Ɛnyɛ die. Enti sɛ ɛyɛ wo sɛ wo, wo ba baa w'aha mu, sista, kɔkyɛke, kɔ, yɛsisi a biribi aba, yɛyɛ surgery, Vagina surgery kɔ ne anya ma wo na by now deɛ wode ɛhɔ no bɛma foforɔ bɛbɔ wo life ne ma no dwie ne ama ne hunu mhm. meyɛ sure sɛ gɛ yɛase ɛmu si nyinaa dwiri agu wotɔ mu abɛgye tɔngono tɔngono kwame agye mesi gɛ yɛase yee dwie ne ama ne hunu mhm. wobɛte tɔngono tɔngono ɛmaa wei na adwuo ɔmo gyinagyina ɔmo ho ara na sɛ bɛrima yi de wɔn si di ne tɛrɛns na ne nofo so ehun amane. Wobɛte fo kyere yɛnkyinkyim. Nti yɛgyinagyina ɔmo ara ne yɛdidi no ara na ɔne enyim na ɔyi gua na nofo ne yɛgya gya kum sa. Ɔse feminism ɛɛ yɛka ne sɛ gender equality na ɔhyɛ aseɛ ayiyi ne ho na nofo no bɛhwɛ side and side na arelaxe relaxe asɛ blue bell. Ɔno saa no wɔka kyerɛ no sɛ wawɔ ɔho ara na waduru saa level no ɔngye ntum da ɔka sɛ saa deɛ de woo me me me nofo yɛ nofoɔ bi ɛfɔ ba sista yɛdiw ten rounds mm -hmm. na deɛ yɛdiw no nofo so ɛ mepɛ deɛ woka wei no yɛmusa sɛ hmm. sɛ wo sɛ bɛma afaduru sɛ ɔno wobɛda a wobɛpene ana mehwɛ kwame agya ahoɔdere wei a ɛnyɛ physical ahoɔdere wotumi sɛ eh, wawom wɔde biribi afra ne mogya mu eh, wogye di sɛ sɛ obi fa bɛma afaduru sɛ ɔno wobɛda wobɛ today be today. a ah, sɛ today today ama wɔn amanfoɔ ka sɛ nya ɔbaa sɛ wohyia no wɔntumi yɛ wɔn so no yie anyɛ adwuma no yie a ɔmu sɛ ɛbɛn ma ghana fɔ mara saa na mɔteɛ. nsa mi ka sɛ mhm. edie bi wɔ hɔ a mmienu no agyeo sɛ wɔahyia ɔbaa wɔ mpem mhm. na wɔasɔ nan mu ɛmaa nso ɛmu ndwane mmaa ne bi ɛyish. Hyehyeehye saa ɔso ɔde pelican. Ah ne ɛna pam wɔn na bɛtu yɛ. Nti kyerɛ tie. Prophet ɛkyerɛ wo paa. Deɛ ɛbɛma bɛrima ɔba kasa woso ɔbaa no ɛnyɛ woso na ɛyɛ woso. Imagine sɛ ebi a wo ne ɔbaa mo hyia wɔ mpa so ɔbaa no akyi da hɔ na ɛnan mu wabu nkotodwe wɔ bed no so Ansa wokɔ like no, wo like no, ɔbɛ wabu nkoto ne wasesa ɔbaa ne nan agu ahɛɛ mu, ne wasɔ ne srɛ ne ne srɛ mu na wo like no, adeɛ what are you talking about? What are you saying? Ɛno na ɛyɛ gigigigigigi no, ɛno na ɛyɛ awosom ɛkɔ sɛ ɛbɛ wasi agra bi ɔbaa no two times no, na wo wo de wa wa ano abom na wo hwɛ n'anim, wo like ne nan. Ɔpa wɔsɛ ɛfɛ yɛ no mmɔ Bible mu, ɔmo da mpa ɛbɔ. Yes, na wo like no, ɔbaa no hyɛ ɔadeɛ ne ho ba n'akyi nda like ɛyɛ na happen ɛda hɔ, efi ne sisi akyi. Ɛde ba ne se wɔn ma so. Nti wɔbɛ wo so ara ma wɔahwɛ wɔ firi wo dɛm hɔ no wɔ kɔ a. Adwo, wɔte hɔ nom a wɔhu kɔ no ne yam ahye no. Ba bɛɛma bi wɔ hɔ nom a ɛyɛ ne sɛ pampan pampan pampan no ɛna ɛkyerɛ sɛ wo yɛ adwuma. Me deɛ me mpo deɛ me ne wo hyɛ dan mu. na adwo me boy no na ɔbɛyɛ ten rounds mfifire ne ntosuo ma me nsuo fridge mu sɛ nyina bɛtwe mu wɔnom no nyinaa ɛyɛ di asɛm wokɔ nom ataya wokɔ nom ataya de abɛsi me so adɛn adɛn salary bi da ho akatua bi da ho ɔdɔ ne ɔdɔ a yɛhwɛ sɛ nyame bɛyɛ yɛ adom ne ɛbɛware yi Wo bedi mu ara bɛhyefte m'awodeɛ. Wode m'awodeɛ rekɔhyɛ me to, memma kwan. Nanso wobɛbu bɛn me mu a wara w'asɛm a. Sɔre! Ababaawa no sɛ ne ho ɔdene. Ɛba mpam agodie paa deɛ a, sɔre wo sɛ wote, nanso wɔte sene wo. Ɔbɔ no mmɔden ten rounds ɛna wagye agu ne ho. Asɛm yi, wɔ sɛ Kwame Agyei sɛ wɔntumi ne nyae because wɔhwɛ sɛdeɛ, I mean, wɔsi yɛ maa no first day no a, wɔsɛ n'adwene. Hmm ah maame nti ahwɛfoɔ a yɛhwɛ yɛ saa berɛ nyame nhyira wo eh, firi eh, baabi biara obi hwɛ yɛn tiktok foɔ mekyia mo akɔ aba nso hmm. adwo sorry ɛmmɔbɔ o mhm. ɛmmɔbɔ papapapa ɛdɛ ɛmmɔbɔ na ne deɛ ɔyɛ abayɛ ofi fan fie efie bɛ mu fan ofi ofi ekuro ma a wabɛtena radio so mhm. asebere wo se thirty two Ese pii me turn right ee me dɛ me yɛ ɔbabunu ee wo babun wei nti wei na ama me bɛgye wo ho a ɛɛyi. Nti wei wo wo wo ɛw ɛɛ mɔbɔ o. Mhm. Adi na mmayewa bi ɛɛyɛ sa. Sɛ nipa kyɛ wɔn ti sɛ. Nti wo maame anyim wɔ bosome nkron. Mhm. de ba woaba wiase ɛrepere sɛ baabi a wahyɛ wo abɛdu no mhm. wo nso bɛhyɛ no no ne se ntutu a wode ten hands na ɛbɛhyɛ no na ne sɛ saa na bɛma no so ɔpɛ sɛ ɔhyɛ biribi ma bɛma no ɔhu sɛ ɔno ho ɔden oh, so de ɔde power no hwɛ wode ten hands power ah, yes yɛnkɔ ne saa o ah na kofo ba ne tisɛ no kofa bɛma bɛfa no o ma no wana wo sɛ ɔbɛ ne temmɔden ɛbɛ ne wɔtema ware o hwɛ ɛbɛma no ma menka no kwa Bɛɛma bi apɛ ɔba a wasɛe kakra but ɛnyɛ this time round na nka bɛɛma deɛ bɛɛma pɛ wo a wɔn pɛ sɛ ɔbɛ stretch wo bebree at least wɔn ɔbɛ wo da a ɔpɛ ɔpɛ sɛ nfili good ɛhɔ no mpo dɛ miss akyerɛ mu nti mepɛ sɛ mekɔ yeah it is true. Wahu but abaayewa wei no wanya ba a yɛware no o. Waware ɔbaa bi a ne ho dwo te sɛ wabɛware yɛn no awie no na wopɛ ayi ɛɛ kɔte manka bi a wode bɛsɛe w'ayi a na wakɔnom na wakɔsi ne so. Na wei ɛnyɛ ɔbaa a yɛware no. Yɛwɔ ɔbaa a yɛware no, ɛnyɛ abaayewa Karen wei. Ei, adɛn? Ɛ- ɛdeɛn na wɔregye? Sɛ meyɛ si me so hwɛ, da bia meka sɛ ɛba me sex a, sex deɛ ɛyɛ dɛ. But ɛnyɛ ne gidigidigidigidi. Ɛnna ɛsɛ sɛ wohu sɛ saa Karen no a wɔrebɔ wo no, wakosua kuma no, ɛho bae. Na wodii baako wie kura ɛtew sɛn? Mmienu, mmiɛnsa, ɛnan, enum, nsia, nson, nkɔ a edu. Na w'awi sɛ edu na da bia edu a wo fee sɛ bɛɛma no da bia me ka sɛ ɛmaa no a ayɛ a me deɛ me pɛ deɛ emu ɔden me deɛ me pɛ kɔte emu ɔden sɛ deɛ ɔbɛbɔ me a ɛbɛka me nso ee ɛka wo nso no wie a bisa wo ho sɛ nipa no a bɛwɔ wo no okita saa kɔten saa a mhm. ɛno ne adeɛ ɛsɛ mmaa no mo mmientie ɛhɔ ne kakra because hwɛ Adwo, yɛmfa ne sɛ bi a yɛte ha yi, na wo so pɛ bɛrima ɔ ne bula katu no mu so. Woakɔnya bɛrima ne bula katu no deɛ mu so, na wawɔ bere mu, da bia wɔwɔ bere mu tan wan, da bia tan wan na ɔwɔ bere mu, na adeɛ no abie. Bɛrima foforɔ a wobɛakɔ hyia no no, na ebi ɔno na ɔbɛware wo, na ebi ɔno wakɔ wan wan na ɔwura wura wura wura wura wura. How? Mm-hmm. Wahu wo gyimi. Mm-hmm. Nti ɛsɛ sɛ wohu sɛ ɛnɛ yi hɛ saisi bi a ɛbɛba wo no ɛnyɛ obia na ɛsɛ sɛ wogyaa wakɔsua kuma yi sɛ wode ma no. Mm-hmm. Sɛ at least baako pa fine mm-hmm. you are okay to go. Mm-hmm. But make sure sɛ baako no mo mmienu nyina mo ho bɛba. What's it? Basa Taiwan deɛ me mete ha yi me nua ne abayewa wɔ yi a woba fie a na me borɔ wo. Woyɛ sure? Ah na wo Taiwan wɔ wɔ wonim sɛ wɔ yɛ ma ne hwee o. Dabi. Wɔ sɔ die wɔ yi wɔn si ne kura wɔn nyɛ fi. Wɔn naba akoma. Wɔn deɛ yɛ na yɛ ne fɛ. Mm. Sɛ yɛ bɛ di ne nua bɛ kɛ yɛ sɛ mɛ mɛ ɛɛ mɛ mɛ ababaawa o Taiwan. Nti wo pàtó sɔ bɛ tumi akatumi sɔ wi ɔmo ani twenty million na ɔmo ani ten million. Me sɛ hwɛ a hundred cities kora ba yɛ wɔnya bi wɔn deɛ deɛ onim ara ne sɛ kɔnkɔ schools kɔnkɔ schools saa na ɛyɛ ne dɛ yɛn wɔ berɛ mu kɔ school nhwɛ nhwɛ ɛɛ ɛɛ mɔbɔ mo mmie nyae saa deɛ no mo mmie nyae ɛna wɛ wɛ wɛ ɛɛ mɔbɔ ɛna wɛ deɛ mi na mi pɛ deɛ bula kaatu ɛmu so hwɛ ɔpɛ deɛ mu ɔzen deɛ mu ɔzen no ɛsɛ sɛ mo hu sɛ ebie wɔ se. Deɛ mu ɔden no bue w'ase. Nti ebia na bɛrima no a bɛba kɔhyia no no, saa bɛrima no bula kaato no te sei, na ɛno nso ɔno nso na bɛba bɛware no. Na afei dɛm a na ɛ ɛ ɛ ɛ ɔ ɔnhehaa mu. Mhm. Nkruma deɛ no na ɛ ɛhehaa mu. Ɛhɛ. Nti mmaa no a mosɔre a mepɛ wei a mepɛ wei no, Size no a wobɛnya no make sure sɛ wobɛtena ho saa because da bia meka sɛ eh, kɔteɛ wei di wei wode wei kɔm wei kofi deɛ agye eh, kwame deɛ agye eh, yaw deɛ agye ɛsɛ sɛ wohu sɛ saa nneɛma no nyinaa ɛbie wase womiɛnsuɛ nyansa kakra wate terrence Nti wo bɛɛma no a wo nso nti sɛ wo nua sɛ sɛ bia bia wei na wagyimi kakra na wo tumi tena ase tumi ka sɛ ɛɛ eh, ten rands deɛ mi wo nyaa na wɔawale wo mhm. ɛsɛ sɛ wohu sɛ wɔba bɛware wo a ɔnwale wo da ɔbɛmaki sure sɛ ɔbɛware ɔba ɔbu adeɛ ɔba ɔbɛtumi no abɔ bra na mmom ɔpɛ bi adi ne ɛne ɛyɛ wo na ɔbɛfa wo mm. ɔba bɛware a ɔnwale ten rand Because onim sɛ ɔware wo a, ebedu baabi na ahoɔden no so bɛte. The way a wopere sɛ te sɛ ɛyi ɛ ɛ wogye da ma ɛtu kyerɛ yi, wontumi. Nti hwɛ dabi a meka sɛ mmarima ɔmo nyim yi o. Mhm. Bɛrima adwen da hɔ papapapa mhm. nti mmaa no moma yɛ adwen mu nna hɔ. Mhm. Moma yɛ adwen mu nna hɔ sen sɛ deɛ wogyina ha sɛ ten rand nti ɛyɛ wo dɛ wofele bowl afele prada bɛtena radio so ɛɛka sɛ ten rand na ɛsɛ obiara mɛ wobɛyɛ sex machine. Mmarima no pɛ obi a wɔne wɔn bɛko aha ne Ouagadougou a, wo ne ɛbɛba bɛfa wo. But wɔpɛ obi a ɔbɛware wo deda bɛtena fie abɔ bra deɛ a, wo boa wonka ho. Nti sɛ woresesa w'adwene a, fiti nnɛ rekɔ, wohwɛ video wei a, sesa firi wo tan one ho na ɛmmoa wo. Sɛ baako bi na mo mmienu mobɛ feeli good a, it's okay. Nti mo mie nyae. Mo mie nyae. Ah. Abusua, wɔne gu so a wɔhwɛ ɛyɛ adepa TV. Tap Tap Send aso yɛ asene wɔ nkɔmmɔtwetwe ne dwumadie mu. Ah, Tap Tap Send se yɛn a yɛwɔ amanɔne na yɛ sɛnde sika ba fie de a, ɛnoa ne Tap Tap Send. Wo sɛnde sika brɛ wo busuani, wo sɛnde sika brɛ obi na ɔde ayɛ adwuma de ama wo. Ebetumi aba ntɛmntɛm so de ama wo ɛyɛ tap tap sent. Wode ayɛ sɛ fa phone kɔ play store download obi sɛ sɛ obi sɛ promo code anaa bɔ ade pati promo code ne hyem. Wobɛhyɛ mu apɛ sɛ wowɔ Europe nko a five euro America Canada ɛyɛ ten dollars. Wo sɛnde sika bɛfi ɛyɛ free of charge. Ebetumi aba mobile money anaasɛ bank account ntɛmntɛm so na aba abɛtɔ mu. Wɔn nyinaa so yɛ asene wɔ nkɔmmɔnhwehwɛ mu. Asɛ ɛ media no so wahyia blogger na abɛ sɛ wokyerɛ mu sɛ you want to belong wopɛ sɛ ɔbelong a blogger bia bɛ take advantage of you kɔ asɛ bɛ sɛ yɛhu you want to be there ɛne ɛsɛ yɛwɔ mu ane yɛwɔ mu ɔmo wia ɔmo aso na ɛbɛsa atɔn o sɛ gɛ wɔwɔ afuo wei ne ho ne ɔyɛ cheap ma ɛ ɔnam ho classical forget no nti ɔmo a ɛ yɛwɔ ɔmo ne yɛwɔ mimi si hei obi ɛne ɔbɛtumi de ne nsa ahete ne chest abɛka so wɔwoso obi nti wɔwoso me bi Me ne wo nni saa. Deɛ deɛ me ne ne wɔ saa na me ne ne wɔ saa. Me ne wo nni saa, me ne wo nni saa. Nti wokɔ gyina aka sɛ wo woso me. Obi ɛna ɔbɛtumi de ne nsa asi ne bo. Mpo yɛka sɛ ebi a media no so aka sɛ me woso no. Wo woso me afa he? Me awoso mente me ka ho. Me ne wo asan ne contract. Nti wo wo wo kyerɛ mu sɛ wo ɔfoa. yɛbɛfa saa ayi anaa ne nea ɛno ano adeɛ a wosuo bi a mekɔ tv station bi a blogger bi ɛɛ mehwɛ wo paa ɔna ɔbɛfa ho a mehwɛ wo paa na ɛyɛ sɛ metumi ne wo nante yie na me ɔnam sɛ ɛma wo yɛde blogging blogging na ɔmo ɔyɛ wo. Nti no sɛ wo pɛ sɛ you want to stay relevant na you want to belong you want validation yɛ bɛyɛ wo nti mu a mo nsu mo ngu so nsu sɛ yɛ awɔ mo ten rounds yɛ bɛ gu so awɔ mo ten rounds wo nfa buo nto wo so wo nyi price a bɛɛma wɔ bɛ fa nfalaa three rounds kura ti sɛn yɛ bɛ fa nfalaa bɛɛma ma wɔ yɛ bɛɛma no kɔ school bi na wo mpɛ akasɛm mhm. wo hana sɛ wo ntumi a menka sɛ kɔ disrespect bɛɛma mhm. menka sɛ kɔ kasa kyɛ bɛɛma anyhow. Menkaa sɛ ɛnkɔ mu, ɛnkɔbu adeɛ, ɛnyɛ ɛno na meka. Baa wohwɛ no yɛ ɛwoɔ na ɛwoɔ no ɛso ma mfasoɔ a, yay! Ɛnyɛ Trade Fair Centre, wɔka de go. Ok abusua aha na ne nkɔmɔ hwehwɛ no nyinaa ɛsi, yɛ producers ɔmo boaeɛ ɛyɛ Joshua ne Tio, ɔmo na ɔmo ka no, ɔmo abom kama kama kama ɛde dwumadie nyinaa ɛbrɛ mo kama. Me a ne me a me tena mu ɛde brɛ mo nso, me din ara ne Kwasi Adwuma, dodoɔ no ara frɛ me Adwio, m'ani gye ho me nua mmaa ahoɔfɛfoɔ, Ah, saa mmere no ɛnkyɛ wɔn abɛware ɛnkyɛ koraa nka busua obi ampɛ ne ntaade wɔ ɛnkyɛ koraa afi wei wɔn deɛ mmiri sɛ awurade ɛyɛ adum na yesu edi kyɛɛ nea ah, afi deɛ bɛ na ɔsɔrɔ na afei ɛnneɛ obi a na ɛyɛ afi wei sɛ deɛ miss ware kɔ a ɔsɔ bɛto aso na ɛsɛ nyina obi ɛtɔtɔ aso kama kama ɛnti abusua aha na ɛde dwuma de ne nyinaa si awurade yɛ adum a ɛbɛsɛ ɛhyɛ biribi yɛ akra.